al nia episodo numero quindec, imago, ni iam atingis numero quindec, ne credeble. Sed, yes, tio veras. Do, kiel ciam, uh, eh, ciam la uh, numero del episodo finigas per nul, uh, eh, ni havas gaston, cae ci foje ni havas ec gastinon kai eh, mi no juste non mi rimarcas che ci estas nia uh, unua gastino della della della videoserio do uh, mi uh, ne volas perdi plu da tempo do mi uh, donos la vorton kai la parolon al Manuela Ronco kiu estas en Bratislava saluto Manuela Saluto Federico, dankon pro invitivin estas plesuro anca por mi vidi vinde nove, uh, iel strange, sed tivi estas stranga i tempo i do cion fari. Cai nu, uh, kiel estas la vivo en Bratislavo do italino, esperantisto, esperantistino en Bratislavo, laboranta, cion vi faras tie? <laughs> No, uh, Do, mia vivo ci tie esas iom soleza, char um, no, esas ec de du monatoi che mi laboras heime, uh, cae compreneble ci tie mi ne havas familion, do uh, esas iom mal facile pro tiu ci cae cefe pro la necertezzo de ciam mi successos reveni al mia lando. Eh, mi yes. devis nuligi uh, eh, voyagion planitan por uh, pasca e ferioi. In facte, anca mi planis organizi io fon la Itala Juno oh. Italan Juno festivalon tie kai do vi do vi avis la tutan strecion organizi gin sen exactly. gin oh ah, mia dio tio esas vere malbeno della della mondo Yes, okay. mi estis tres eh, tre felice, cer gi devintus ocasi in Torino. Uh Ne estas exacte mia urbo, sed en mia regiono. Do, Uh, mi vere volis montri uh, mian amatan Torinon <laughs> al uh, ciui esperantisto ciui venos, sed uh, nu, bedaurinde tio ne eblis, eble venon foie. Yes, compreneble oni cutime procrastas la la sideion uh, por la venonta iaro, ciu ne? Ciu anca vi faris la samon? No, tio ancora ne, ne estis decidita. Aha, bone. Nu ja, sed ni uh, revenu al nun tempo. Do, yes. vi uh, ne havas familion tie en Bratislavo, do vi laboras heime. Ciu vi rencontas uh, ie la uh, loca in esperantisto, in char, in Bratislavo, cae generale in Slovakio estas suffice vigila comunum, ciu ne? Yes, estas, uh, mi rencontigas suffice ofte con, uh, con amicoi esperantistoi citie, Uh, kai dum la quaranteno um, es das interesse che um, la lastan foion kiam mi eliris cun amicoi, estis giuste cun esperantistoi, e poste subite oni fermis cion, uh, cae no, ne, ne plu eblis uh, eh, fisica rencontigi, uh, cae no, nur pro grava i chialoi kai doni yes. uh, non tempo ne plu rencontigis sed facte um, ec de eble se non mi credas ni am um, a nova faso de de ti i de de movigio mm, mm, e don nun iam anche un trinchejo i ristorazio i estas malfermita i kai oni de nove raitas esti estere nur oni devas surmeti maskon Eh, por la visaggio sed uh, eh, presca ucio de nove estas um, malfermita crom versaine grandai eventoi kai lerneioi aha mi comprenas do chu en restaurazio oni povas iri kiel eh, antaue au chu esta speciale regulo i por visiti no, mi pensas che eh, che nun eh, non ti i ristorazio i chi havas sid loco in estere uh -huh. eh, ehm, do tie oni raitas uh, sidigi kai mangi au drinki normale uh, ali case oni devas uh, nur iri por aceti kai preni uh, si no. la la mangioin e sam kier ci tie in amsterdam esos giuste tiel Sed eble eble la la bona la bona vetero povas helpi ĉu ne? Yes, yes, kai faktem kiam mi estis eh, ekstere en tiu ĉi tago mi vidis multe in homo en sidanta ekstere. No ciu i volis profiti char de <laughs> posto yes. di un da tempo. Yes, mia dio, yes, absolute. No ja, sed cro, crom tio, eh, mi, mi sias, mi sias mi sequas vin, mi sequas vin, mi, mia oculo est sur vinun, Oi. che vi havas hobioin, exemple vi anagramas nomoin, ciu ne do? Nun vi devas racconti al ni ion pretio, ciu? Ne, do, tio ne... Ne, tio ne veras, mi ne niam anagramas, ne. Ne, ne, ne diru, vi faras, mi scias. Mi havas mian secretan inform servon. No, eh, cioè, io esse se io mette via culpo, cioè, eh, io e la reto vi demandi su pri anagramma de via nomo, che mi e pensi su pri tio che mi devi se trovi, che fine mi trovi, che e che ti mi serchas anagramma in de chiri nomo, sto tu in mi vidas. E vine niam diris mia anagramma, in fatte. L'anagramma che non vi trovis, non. Tio estas sufice grava novajo ĉu ne do profitu la okazon kaj diru mian anagramon momento mi dire i servizi mi ne memoras e si uh, eh, febbre o ci godo che il febbre o oh, mi giuas <laughs> e la itala <laughs> ja ja yeah, giuste have a senso no chi vi ha febbre no vi ne giuas kai se vi ne havas <laughs> vi povas giui la vivono yes tio havas Sensum, yes absolute <laughs> do ja yeah, kai Kiu esas via via via plano e chi am vi esto io un pli libera crom compreneble visiti via in carulo in via in familion in italio No, uh, com tio, mm, mi, mi penso che ci esperanta i eventi che non mi planis rencontigi estis uh, au nuligitai au... Ehm, uh, no, shovita i poste a o caso yes. do non non tempo mi io mette pri pensas um, ehm, en kiu mi mi shatu sparto preni uh, eh, versaine alla ioco alla mm -hmm. reta ioco kai mi pensas che eble mi povas ech prelegi uh, ja ja ne io mi mi shadus oh. contribui mi si volas kiel gi estos kiom kiom strange estos rencontigi ci rete yes sed um, sed estas pli bone ol nenio kai kai eble estas anka bone por um, doni la eblecon al homoi homo e kiu normale ne ne povas partopreni uh, au ne povas pagi la cotizon um, pli facile. Ehm. Um, yes, tio tio uh, tio la mia sta buona rimarco. Char eh, eble eble en la venonta i tempo ni povos teniti un eh, ni diru faciligo in por uh, la lando i qui in uh, facile povas atingi fisiche la um, la loco in de sperantore incontigioi. ci vi ancora essa con mia o ci c'è una salmi che vi tutte Prostas nun. Ĉu vi aŭdas min? Ah, mi pausos, carai. Cara Emanuela Shinas eh, esti iom eh, mm, igis eh, statuo do mi deshutos kai revenos tui poste resto con mi resto con mi Rebon venon mi estas de nove citie kai Emanuela successis uh, atingi la reton de nove dankon forton kai successon manuela char sen rete nun estas tre malfacile yes yes vere mi pretas la occasion por shangi la temon mi vere si volas pri la uh, via rilato pri via rilato con uh, eh, la blogo egalecen uh, char vi estas uh, eble uno el la fondintoi, au la fondinton, mi ne sias, do, racconto ion pe gi, char multai el niai ascoltantoi, cio estas compreneble amasso, uh, eh, conas la blogon, char ili estas miei studentoi, do, ili devas conigi. <laughs> Bone, dan con tiu ci demando. Uh, do, mi estis eh, unu el la um, mm, confondintoi, um... yes, confondinto è giusto e confondinto è tre buone. Ehm <laughs> um, la idea ne, ne venis al mi se mi aligis entusiasme che uh, miei amichino i proponi stion eh uh, kai mm, uh, por tiui malmultai qui ne sias, cio eh, gi estas, <laughs> mi povas diri che egalezen estas cefe blogo, quiu eh, uh, tractas la temoin de feminismo cae socia justezo, um, ehm, glatai aferoi, um, ehm, cae vere mm, diverse diverse in temo in la tiu perspectivo de pluranezza femminismo do eh, tiu femminismo che agnoscas che estas mm, iu malegalezzo inter viro e cavirino sed tio ligijas con alia i socia i malegalezzo kai che ciu gravas kai cummetijas kai eh, no che estas grave ehm, attenti per tio kai la blogo naskigis en 2014 eh, se mine eraras kai dum multe da tempo um, ni publikigis ciu semaine unu artikolon uh, eh, nun tempe la blogo io mette uh, eh, malaktivas sed ni kiel grupo ni estas nun tempe kvar kiu kunlaboras kai ni Eh, ni cefe organizas iu in eh, activezo in eh, dum esperanta eventoi uh, char l'asperto della blogo kai verki in interesigi interessigi per tiu ci temoi doni mm, la capablon anca o mm, treni kai guidi discutrondo in do non tempo ni mi mette pli preferas activi dum dum la evento i ol ol verti uh, sed che ancora Ti resta interessa ti resta interessa rimarco sed do uh, vi diris non tempe sed ne vere non tempe in la paziente poco anta o la cron <laughs> cioè, non tempe vi ne povas vere activigi au ciu vere vi povas activi uh, activi uh, uh, activigi homo in per la reta eventoi? Yes, tio, tio certe eblas, eblas anca o prelegi dum, dum la retai eventoi au fari iun um, retain uh, um, proiectoin. Uh, sed, yes, mi diris nun tempe en la senso, en la, lasta iaro, versaine. Yes, comprenete, <laughs> comprenete. Comence, comprenete. Comence, gi esis vere nur blogo sed poste mi ec partoprenis al, al pli da um, mm, aferoi ce estai, cae anca collaboris cun, cun te, io, ciu faris io in proiecto in uh, eh, pri genera egalezzo, cae pri mm, similei temoi, uh, eh, cae ciam cie ni estas, ni provas fare ion. Bonege! Tio lau mi esas la la giusta aliro por eh, por antau enigi esperanton kai la bona in flanco in de esperanto laumi umi do yes ki mi ciam diras dum la zamenhof meditoi, i antau en sen fine do yes absolute absolute nu do coran eh, uh, dankon pro via cesto iu sense reta cesto uh, eh, mi ne vere joy savi vin kai kiel ciam ni deva saluti la unia cutima maniero Duon namasteon. Duon namasteon. Kai gis la venonta. Gis la. Gis. Gis.